欢迎大家又来到马太牧场真言分享啊！我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天呢是第一百六十二讲，神要对你说什么？人定胜天。 定胜天，惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。求王恩的人多定人事，那叫耶和华。惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的必得安稳。求王恩的人多定人事。 乃在耶和华。今天，当你面对困难问题有需要的时候，你立刻会想到谁呢？你会想到谁？你会求谁来帮助你？你会去找谁呢？这些都可能在现实的环境里面，我们都可能面对困难问题。那你要找谁？你会想到谁？最终。 你是靠着谁而把事情处理好呢？那我想，那最最基本最基本的，可能我们立刻进入我们的念头里面，我们可能啊不分先后了哈，可能我们会想到找这个有关这方面的一些的朋友，他们是这方面的这个专业人士啊，可能你立刻就会想到他哦啊，可能是呃需要律师。 的呃法律的事，你就找律师啊；可能是一些医学的事，你就找啊医生啊。就可能就是这样，你会找一个呃专业人士。那你也可能是找一些呃他是有地位的人哦啊，他可能就会有一个影响啊，他就可以有这个呃左右的这个权利 啊，或者是他可能这些他不是，但是他的人脉是很广啊，所以你就找他，因为他有人脉哦，然后你跟他的关系还不错啊，你找他，他人脉很广，可能他就为你指引，为你介绍啊，可能也在当中也能够有所的帮助。当然，呃，来到最后的话，有些时候所谓的有钱能使鬼推磨了，那可能就在当中呢，就是用金钱。 来消灾，或者是用金钱来贿赂他人，也是有这个可能的。但是，是不是我们是靠着这些人呢？所谓的人定胜天，靠着人，或者是靠着你自己的办法，靠着你自己的这个呃努力呢，能够就把事情解决好呢？啊，他是否有这个后遗症呢？啊，这个当时是我们自己要去做一些的思想。 那今天的这个经文呢，啊，在当中呢，呃，特别是二十六节是求王恩的人多啊，定人事来在耶和华。为什么会在这里就求王恩的人多？他其实就是在讲到我们在呃这个生活当中呢，我们的人生里面呢，其实这个就是很正常的。很多人都会有需要、有问题、有困难的时候，都会去什么？都会找王啊，啊，所以说。 求王恩的人多啊，为什么会找王啊？因为当然就是说，我们找王，这个王呢，他在某上面来说呢，啊，王当然是要保护子民、帮助子民、照顾子民啦。哦，这是一方面。但是这个王其实就是他，因为是高高在上，他有很多的资源啊，他有很多各方面的资源，只要他愿意的话，这个王的资源啊就能够帮助着你。 然后他也有这个影响力，他有人脉，他有这个呃这个权力，所以各方面呢，因为他是王，所以他办起事来就容易啊，一句话事情解决了啊，举起手事情也解决了啊，所以在当中呢，可以说是呃点一下头，事也就解决了，所以你就是很多人都会找王，所以就比较上，因为他资源丰富。 各方面啊，就变成是没有这个困难，没有这个男主，只要他愿意是就成了。所以按常理来说，这个二十六啊节求王恩的人多，其实就是在我们的周围里面。而很多时候，可能也就是我们，我们有困难问题的时候，我们就找到这些呃有资源的人、有权利、有影响力的人啊，说话算数的人啊啊。 他只要说一说话，哎，我们事就好办了。这个是现实里面，其实很多时候我们都会啊。那我们要知道，真人书今天来到二十九章的时候，这个作者是谁？他就是所罗门王。我在说他是所罗门王，也就是他就是我们二十六节所说的王。 比如说，很多人会找王王啊，我有事，我需要帮助，我求求你，各方面。但是这个王，他却在这个经文里面告诉我们什么呢？他有什么？他有这么多的资源，他有这么多的影响力，但是呢，他却自己写真言书的时候，他就说什么？求王恩的人多，定人事乃在耶和华。 那这给我们找到一个比王更有权力、更有影响力、更有智慧的，那就是耶和华上帝。王本身是有丰富的权力，也真是可以影响很多的事物啊。所谓的啊，就是城市在王，但是这个王呢，却在当中指出。 啊，真正的能够帮助人的，甚至是帮助他的，其实是耶和华上帝。唯有你依靠耶和华，你就必得安稳；唯有你认定呢，就是定人世的乃在耶和华，事就必成。一切都在神的手中。当然，作为基督徒的我们，我们是积极。 我们客观，有理性，啊，然后自己有付出、有努力去做，这都是一些客观，并且应该尽上我们的本分。但是我们需要在背后里面知道，一切的主权都在神的手中，定人事的乃在耶和华。 而不是人定胜天，这是神要对你说的话。我们一起祷告：天赋上帝，我们感谢主，你因为你创造了万物，你就是这个万物的主宰。那包括我们这个人和我们的一生，所以一切都是在你的手中，你是掌权者。所以让我们有深信，我们可以尽上本分，做我们当做的事情。 但是我们要认定，我们的努力，我们的付出呢，只是我们的本分；而真正能够左右掌握而成事的，乃是我们耶和华上帝。所以，我们祈求主给我们有这样的信心，给我们这样认定。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力，为马太牧场来祷告。也请大家帮助，尽量的去转发哦。转发就是宣教啊！他人有没有参与是他人的事，不过转发就是你啊的宣教。欢迎你留下几个字啊，来一分享进来都有。 一些姐妹在当中写几个字，然后我也看了，我也有所的得作啊，也帮助我丰富，那我也很好的去学习。对，请大家积极的参与。再见，上帝祝福你。